Andándome yo paseando junto a la orilla del mar Con una hermosa sirena que acababa de pescar De pronto pasaba un tipo Tan fuerte como Sansón Yo nunca me imaginaba Que fuera mariposón A mi linda sirenita Aquel tipo impresionó Y ella le dijo un piropo Oigan lo que contestó mariposa Mari, mariposa Soy más fuerte que Sansón Mari, mariposa Soy mari, mariposa mariposa Soy más fuerte que Sansón Y ahora las mariposas